a Magyar Művészeti Akadémia és a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia együttműködésének a gyümölcsét láthatjuk most itt a Ljubljanai Várban. Ez a kiállítás egy elég komplex, komplex kiállítás sorozatnak az egyik állomása. A következő kiállítás a műcsarnokban lesz. Ez a kiállítás rendkívüli fontosságú a kétoldalú kapcsolatokban. Én három hónapja, négy lassan vagyok itt, és azt tapasztaltam, hogy bármennyire is közel helyezkedünk el egymáshoz földrajzilag, a sztereotípiákon túlmenően nagyon kevés információ elérhető Magyarországról itt Szlovéniában. Így aztán azt gondolom, hogy a kulturális diplomáciának ez egy mindenképpen kiemelt feladata, hogy megfelelő módon kommunikálja a magyar művészeti értékeket. Nagyon örülök, hogy a munkám kezdetén már egy ilyen fantasztikus kezdeményezéssel indulhatok el. Gyakorlatilag egy olyan programról van szó, ami egy teljes egyenjogúságon alapuló együttműködés. Alulról jövő kezdeményezés, tehát az akadémiák kezdeményezték ezt a találkozót, illetve ezeket a kiállításokat. Azt gondolom, hogy minden politikai beszédnél sokkal hatékonyabban tud egy-egy ilyen festmény vagy szobor megszólítani szlovén közönséget, gondolatokat átvinni, érzéseket megfogalmazni. Fontos volt számomra, hogy nyilvánvalóvá legyen a szlovén közönség számára, hogy egy, egy komoly művészeti testület a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozata. Tehát, hogy itt, ahogy a bevezetőben Szabó Noémi is mondta, hogy komoly, nagy, súlyos életművek vannak, és ezeknek az életműveknek egy-egy villanását, két, három, négy, esetleg öt műből álló nyomát, jelét tudjuk megmutatni ezen a kiállításon, mert talán ez az, ami, ami, aminek a bebizonyítása az egyik legfontosabb funkciója ennek a kiállításnak, nem csak a szlovénok felé, hanem az otthoni művészeti közélet és művészetről gondolkodók felé is, hogy igen, Dein Pál, vagy Szurcsik József, vagy Veres Sándor László, vagy Szabó Tamás, vagy mondhatnám, sorolhatnám a részvevőket, nagyon jelentős, megkerülhetetlen életműveket produkáltak. És ebből az életműből bármilyen a magyar összművészetet, nem csak az akadémia művészetét tartalmazó kiállítást meg lehet szerkeszteni, sőt, nagyon kockázatos lenne kikerülni ezeket a dolgokat. A Magyar Művészeti Akadémia, mint egy újonnan alakult, viszonylag újonnan alakult intézmény fontosnak tartja, hogy nemzetközi kapcsolatai épüljenek. Er, ezen belül különösen fontos a szomszédos országokkal való kapcsolatfelvétel. Ez történt meg most Ljubljanában, és ezért gondolom nagy jelentőségűnek, hogy a Ljubljanai Tudományos és Művészeti Akadémiának az elnökével tudtunk találkozni akivel hát további eh, kapcsolatokról eh, beszéltünk, aminek ékes bizonyítéka lesz a hamarosan nyíló eh, műcsarnokbeli szlovén képzőművészeti kiállítás. I would like congratulation to Hungarian artists for very great and beautiful exhibition. I think that it is very interest, interested uh, that, we, that we have possibility to see a group of so important Hungarian artists because uh, we are really neighbors, but uh, usually I don't, I don't think that we know each other very well. So for me personally, it was a great surprise when, when I came to the castle and see the collection of uh, the, art, the, the works of art. And when I speak with Mr. Barabosh, who is curator, I'm really, really satisfied that I think that Ljubljana and the people, all the tourists which come in here will really enjoy with looking the exhibition.